апа мәке мен сені өтіп сок алып қойдым рахмат компот алып қойдым қана пирожный алып қойдым қана пирожныйдан ал қана кел апа бұл саған жолын алсам болмапты мен саған алып қойып атайын қарашы қандай соның қоз болып тұрады мен аябай тойып келе жатқанмын да алтын келем кичине жеп қойчу могу кичине моу жарымына чейін жесең оның үстіне алтыдан кейін тамақ жеп ғой білесің ғой неге жебейсің атайын мен саған сюрприз қылып алып қойсам бұның ішінде шакек бар жечи неге жебейсің мен жейсің ай юлдашев ай ай эмне кылганың ай сен дайыма эле ушундай жумушта уктай бересиң бай качан көрбөс шилекейиң эле ушу жумушка келсең эле уктап каласың да сен биринчи числодон баштап айдалдың жумуштан кеттің керегі жоқ маған мындай сотрудниктердің биринде айдалсам анда эмне ойготуп атасыз азыр мени ошондо ойготпойсузбу келип шынікі жашардікі жоқ нормально екен а білбейді екен мен жөн айтты ғой дедім жарашады же жатты білбеймін деймін жаным білбеймін жарашабы жарашпайды білбейді екенмін эне билбейсиң жөн айтып қой деп сөз ғой басы бар бекен екен бағасы ей бағасы жоқ екен а жазылып алып тұр ғой анда білбеймін алтыным жарашабы жарашпайбы анда білмеймін красавчик балалар толтырады а кім мага орын береді мен мен тоого барам тоого барам эле дейсің тоодон алдыңан чоң аюу чыгып калса эмне кыласың а аю чыгып калса анда атып таштайм мылтык менен атып салайын мылтыгың да жок болсочу мылтыгым жок болсо анда бычак менен союп таштайм бычағың жоқ болсачы бычағым жоқ болсобу анда дараққа чыгып кетем тоодогу каякта дарак дарак да жок болсочу руслан байке сиз менин байкемсизби же жанагы аюунун байкесизби жанатан бери эле жарга такайсыз да мени кет кет сок анан шаурма алып қойдым кел жей қой бағалы мен шаурма жеуін білесің неге жебейсің ей мо диета бураған диета шаурманың көп жылдан бері элекмин жебейм деп чечип қойдым айгерим бір жеп көрсең бір эле жеп көрсең анан айтасың бір эле жеп көрсең андан көрө мен сени карап отуруп турайынчы анын үстүнө жаз келатат мындай сулуу фигура сактап жей берсең карап әйгерім бір эле тиштеп көрчү бир эле жолу тиштеп көрсөң бир эле жолу анан түшүнөсүң тиштеп көрсөң жаш баланы шагын сындырбай жеп кое анда да жактуу че то да эки заказ берди окшойсуң э дагы а диетачы деді өліп кетсін кейін ғана аламын оған ұқсайды сағаннан отсюда ұрмай қалып тұр саламатсыз ба саламатсыз жақсы ала қалыңыз жақсы ғой өзіңіз жақсы ба ой жақсы рахмат башында мол башыма таш менен қат түн чапқандай орылып бірдеме болып жатқанда ошо эки жолу болбоду эки жолу кайталанды да ошол шаан ал жакшы рахмат жакшы калды жакшы монтажды айтып атасызбы экинчиси монтаж болчу байке жок негизинде болду биз жакшы эле операция кылып атканбыз анан кийин деген сиз ойгонуп кетип атпайсызбы бир убакта эмне <laughs> кыларыбызды билбей наркозубуз жок кайра уктата алсакчы Анан мен жардам жардамчымды наркозго жиберсем бул наркоз таппай мойнун көтөрүп кетти анан ушун жардам тийбедиби деп бирок азыр жакшы э жакшы эле сезип калдыңыз да өзүңүздү э исахана дагы бир операция бар а туура акча барбы бар бар тез, Paul. тез! test, test. Қалыңқатар. Үшіншік десе, үшініп жүргеннен көр, бала шыққан қарабайсың ба? Бұтыңа сылайын ба? Жоқ, жоқ, кек. Жол, аяғына жырдан бір. Бала ойыншығын алып алғаным жақсы болып тұр ғой. Дағы жақсы монсын шығарып алып так Нурбек, қандайсың жақсы екеуіңіз азыр ұшыл уақыттан ұшыл секундадан баштап сүрішпейбіз ай неге эмне болду сен деген билесиңби сен кім экениңди сен дегенчи сен сараңсың сен битирсиң сен колуңан эч нерсе келбейт кесі кесип қан шықпайды. Ал а могу осы болсо мынакей сатып берген сөйкөлөрүңдү эмне қармадағы өзүң кереңге жарата уктуң ғой эмне э айгерим канамунун коробкасы тауып ал өзің коробкаларды ушу көз ачыктарга такыр мен ишенбей калгам да ушу көз ачыктаргачы эмнеге бирок үйлөнгүчөктү ишенчүмүн мындай үйлөнгөндөн кийин мен жүз сексен градус уже ишенбей калдым да уже көз ачыктарга себеп себеби айтканда үйлөнгөнүңдө жакшынакай мындай сулуу аялга үйлөнөсүң деген да Annene sağ sulu besin Ya sulu sulusun. Öyle sulusun. Sen en sulu var yani. <laughs>